Me, me, me, cago en Dios, eh. Me cago en San Dios, Dios, Dios, Dios. Los cojos, cojos. También los realista.